dusiliśmy się zniewoleniem. No. Ja nawet nie wiedziałem, że tak, tak było, tak to młodzież odczuwała. Ale ja pamiętam, że po pijaku taki Szymański przychodził i krzyczał pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyn, takie teksty były obecne w Opolu. No i ta świetna profesora Zelwowa, aczkolwiek wielu z nich partii, no ale to trzeba było być, bo przecież inaczej nie można było dostać ani docentem, ani zwłaszcza na, na wydziałach tych humanistycznych. Próbowano przemycać taką myśl niezależną. Myśmy się tym zarazili.